आप पार्टी की विधायक अलका लांबा आखिर पार्टी से अलग क्यों हुई इस बारे में उनका यह कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है खुद से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए अलका ने कहा कि पार्टी में कई ऐसी वजह जिनके लिए उन्हें आपसे अलग हो जाना चाहिए लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं वह जारी रखना चाहती हैं। कुल मिलाकर मीडिया में यह चर्चा चल रही थी कि अलका लांबा आप छोड़ना चाहती हैं और इसके लिए वे वजह ढूंढ रही हैं इसका जवाब देते हुए अलका ने ट्विटर पर लिखा कारण खोजने की मुझे ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे विधायकों को भी जरूरत नहीं है पहले से ही बहुत से ऐसे कारण मौजूद हैं और कुल मिलाकर विधायकों की कमजोरी समझा जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कुल मिलाकर अलका लांबा और आप पार्टी के बीच विवाद की एक वजह राजीव गांधी से जुड़ा एक प्रस्ताव था आप विधायक ने उन्नीस का दंगों का जिक्र कर कहा था कि राजीव गांधी को दी गई भारत रत्न की उपाधि को वापस लिया जाना चाहिए इस प्रस्ताव